замутишься. Простой размер, 5 э, четвертей. Ну Нет, просто хотелось бы послушать песню хорошую. А Приезжие курят трубки, наше окно коптится, и смокла ли в и сухие доски, а старые стены дома Давно в голубой звезд, в садике есть и Зеркало есть в прихожей, сиреневые картины Они появились позже, а розы прекрасны были И были опасно свежи, и мы собирались ехать попутный ветер О том, что трюмо разбили Что в городе нашем ветре Облако слишком свежее а Вечером слишком влажно О том, что теперь не нужно О том, что теперь не важно А розы прекрасно были И были опасно свежи И мы собирались ехать и мы собирали вещи Красили красной кистью дубовые доски дома И тряпка штор, шуршавшая монотон, Набирала кружением пыли Словам о попутном ветре О том, что трюмо разбили Что в городе нашем ветре Шиповника слишком свеж На вечером слишком плохо собирались хором петь, но не